Derdia jo, berri, elkarrizketari helduko diogu, handeka larrea dago gaur gurekin, Podemos alduguren e, eh, komunikazio idazkaria da bera. Larrea jauna, egun Egunon. Bakorrek gara buruz izketan hasi egintezke, baina hauteskunde eskunde hitz dena hasiko gara. <laughs> e, duela irurte, zuek eikaren eh, katalogo baten itxurako programa ekarri zenuten, atzo aldiz, konstituzioaren itxura eman duten programari, hauteskunde hauetarako programari, bai. aldaketa, ez? Ba, aldaketa, aldaketa sakona, egisa da baina kontua da aurten azpimarratu nahi dugula e, konstituzioa ez dela betetzen eta nola ikusten ikusten dugun batzuek erabiltzen dute konstituzioa tresna bezala eta gorrotuaren diskurtzoa e, eh, bueno, erabiltzeko asmoz guke egin nahi duguna da konstituzioan agertzen diren eskubide sozialak bai, e, betetzeko e, deia. Hau da, konstituzio azken finean da terrezena bat jendearen bizitzak hobetzeko. Eta ikusten da argi egitasunez konstituzioan agertzen diren eskubide batzuk e, ez direla betetzen egun. Etxe bizitzari da okionez, ez, Orduan, hortaz, Hai, azpimarratzen dugu, edo gure lehentasuna izango da kanpaina, kanpaina honetan e, eskubide sozialak hau da jendearen bizitzako betzea, eta hor daukagu e, estatu mailan konstituzioan, eta hemen Euskadin daukagun eh, estatutua. Eta hor tresnak diren einean e, erabili nahi dugu, eta herritarrei aurkeztu nahi diegu e, gure proposamena, eta gero Bakizu dira proposamen asko programan agertzen diren. Mm. Bizpairu esango ditugu eskubide sozialei lotuak e, eh, behintza da, direz banko publikoa eskatzen duzu, eta bankia ere ipatzen duzu, hortxe e, eskura dagoelako momentu horretan, publiko pribatua delako banku hori, etxe utzak, zuzer horrek esan duzu, alokairurako bideratzea proposatzen duzu, eta besteak beste mila eta berreun euroko e, gutxieneko soldata ere bai. Ah, banko publikoarena egia eh, bankia iaia publikoa da. Orduan hor daukagu aukera interesgarria banko publikoa sortzeko eta beste finantziazio mota bat eh, montatzeko. Hau da, e, daukagun erronka aldaketa klimatikoarekin adibidez, nola bideratu enpresa berrientzako e, diru laguntzak eta hori egin daiteke banko publikoaren bidez. Etxe bizitzan dagoen e, arasoa eta hori pendiente geratu zen, zantzitzen, e, gobernuak azken finean ez zuen eh, konpondu, alukairuren e, eh, arazoa, eta beste, beste proposamen bat. Batez ere, e, gaztez daukaten arasoa egun hauden presioekin e, etze bizitza duin bat izateko eskubidea, eta hori be, agertzen da konstituzioan. Eta etxe hori nori e, kendu gako txartean nahi zaizkio? Ze jaberik, entzea, proposatzen da etxe bizitza hori gero alokairuan jartzeko, legez? Legez, bai, legez hori kontua, kontua da nola bideratu edo nola gauzatu, etxe bizitzaren eh, izateko eskubidea, eta nola egin aurre bai, e, eh, presioen igoerari. Baina, noren etxeak bideratu nahi dira e, alokairura? Noren etxeak ez dut ondo eh, galdera. Bankuen etxeak izango lirateke, alokairuan ez dauden etxe horiek alokairuko merkatura ateratzeko? Bai, bai, hori, hori izango litzateke bide tresna bat edo bide bat. Mainoren etxeak dira, bankuenak, eh, jabe pribatuena? Bai, bisak, bai, bankuen etxeak eta jabe pribatuen eh, etxeak bigarren etxe bizitza baldin bada eta utzi baldin badago, eta guzti bak iguzen bat etxe utz e, dauden estatuan eta, eta euskadin, hori izango litzateke, bai, e, konponbide bat, Mhm. Eta mila eta gutxieneko errenda errenta bermatu nahi duzu, orain bederatzen nuen dago, mila eta berrenure igo nahi duzu. Bi urtetan, bai, e, bi, eh, mila eta eurra igotzea. Eta diru hori biltzeko zer egin behar da? Diru, bide bat eskatzen du? Hori da, diru hori biltzeko beste politika eh, fiskal bat egin beharko litzateke, eta daukagunarekin, hau da, aurrekontuak nola erabiltzen diren, hau da, eta nola bideratzen diren partida desberdinetan. Eta orduan hori posiblea da, eta, eta gure proposen nada egitea Zer horretan dago konstituzioarekin, egunko konstituzioarekin eh, ados eh, Podemos? Izan ere, askotan esan duzuen mila behatzen dira hirurogeita amazortziko erregimenaren aurka zaudetela, eta haren ikur nagusinetako bat konstituzioa bera da. Hai, baina zaharkituta geratu da, eta argi da guk ikusten dugu eta esaten dugu bai urrengo hautezkundeak eh, izango diraia eh, prozesu konstituzioak gile, bat, ezta? Eta, eta konstituzioa azpimarratzen dugu, eskubide sozialak, baina konstituzioa aldatzeko. Ze beste arazo bat, egon badago, eta guztiok hemen, gainera, Euskaitik eta mm, Kataluniatik ikusten da argitasunez dela e, plurinazionalitatea. Guk argi esaten dugu hori konpondu eh, behar dugula, konpondu beharra dagoela, eta beste erronka bat da, da ba, konstituzio berri bat egin behar da, eta orduan e, guk gure, gure partetik e, egingo duguna aldaketa hori bideratzeko esfortzu guztiak, baina bada garaia hai, konstituzioa geratuen zaharkituta geratu den konstituzioa aldatzeko aldatzeko garaina, baina aldi berean, bai, daukagunarekin, daukagun e, tresnarekin, tresna honekin, gauz asko egin aldi dira, ai, esan bezala, erretarran e, eh, bizitzak hobetzeko. E, bestalde, Katalunia entzat adostutako referenduma jasotzen duzuen programak? Bai, bodemek, bai, jasotzen du, bai. Guk beti defendatu dugu adostutako e, erreferendum bat eitea e, Katalunian, eta zentzurretan ez dago aldaketa askorik. Mm. Ciudadanosek, konstituzioari buruzko ikasgaia e, zabaldu nahi du ikastetxeetan. Horrekin bat letorke Podemos, zuek feminismoaren ingurukoa eskatzen duzue? Bai, bueno, e, azken bola honetan ikusten da, eta, eta ziren aipatu, aipatu tizue berri batzuk, eta argi dago zein den e, eskumaren estrategia eta kasunetan ziudadano zen estrategia. Eta bir zentralizazioa planteatzen dute, eta erabiltzen dute konstituzioa e, modu horretan. Ez da, aurpegiratzeko konstituzioa, bai, eta nazionalismaren arteko leia sorarazteko asmoz. E, konstituzioa ezagutzea ez dago bat ere gaizki, e, estatutua ezagutzea ez dago bat ere gaizki, baina hemen daukaguna eta arrisku serio bat e, badago ziudadanosekin, da hori birzentralizazio prozesu hori, eta argi dago pepek zentzurretan e, dihoala, ze gobernua egongo den e, hautezkundek pasa, pasa eta gero, ze ziudadanosekin adostu baldin bada Abide espesoek adostu e, baldin badu gobernu bat, hemen euskaetik kezkaz e, ikusten dugu, e, entzutean e, zein, zeinik diren ozen proposamenak zentzu horretan, bai, estatutuaren kontra, kontzertuaren kontra, autonomien kontra oroar, hori oso kezkagarria, eta hemen euskadin, bai, gehiengo zabal batek dio, nahi duela Unidos Podemos gobernu baten eotia Eta horrek, zan nahi du, e, gehiengo zabal batek apostua irmoa egiten duela bai, gobernu progresistaren alde. Ciudadanosekin gobernu progresista hori e, ez litzateke posible, posible izango, eta hori izango da eh, pesoeren erronka nagusia, hau pesoek argitu beharko luke zein den bere lehentasuna. Edo eskerreko gobernu bat, gobernu progresista bat, edo ciudadanosekin gobernu bat. Baina susmoa daukatzen zuhorretan, erratxago dela, zerbaiten kontra joatea, Rajoiren kontra joan eta denak bat egitea adibidez, edo eskuinean e, eh, autogorroaren kontra joatea eta denak bat mm. egitea, gero zerbaiten alde egon eta adostea baino. Zuek beratzi labete izan dituzu esantxezekin eta gertu egon zarete mm. gauzak adosten azteko bidean. Baina bide hori eh, positiboa izan da etorkizunera begira ere lankidetza hori eh, lotzeko? Bueno, dentalik e, egon da. E, eh, Zatzen gobernuarekin adostu genituen aurrekontuak eta neurri batzuk, neurri batzuk onartuak izan ziren eta beste batzuk beste batzuk geratu ziren e, onartzeke eta orain ikusi dugu nola pesoek erabiltzen ditu, bueno, hauteskunde kanpaina egiteko, ezta? E, dekretu dituriko, mm. dekretu dekretu sozial horiek, bai. E, zentzura gertatu zena oso oso garrantzioa izan zen, ze azken finean e, Rajoiren gobernuarekin bukatu genuen, bai, eta on, e, sartu ziren alderdi asko, eta E, etorkizunari behi da guk uste dugu, eta, eta ziur gaude, ai, gehiengo hori errepikatu alda. Baina gehiengo hori errepikatu alizateko ai, euskaditik, bat be euskaditik, eta bueno, beste, beste lekuetatik, baina e, posible egin izateko e, zenbakiak eman behar dira. Zez badira ematen zenbakiak, esan bezala, Partido Sozialistak izango, izango du aukera hori e, behar bada Ciudadanosekin adosteko gobernu bat, eta hori kezkagarria litzateke, bai, e, ze batez ere gure autogobernurako, eta hemen ikusten dugu, eta elkarrekin Podemosetik guk esaten dugu behin, baino gehiagotan e, berme bakarra geu garela, ze guk daukagun apostua oso argia da, guk esaten dugu, non egongo garen eta non ez. Ba, inkeste e, ez diote oso emaitza honik baten Podemosi? Ez, printzipioz ez, baina guk errespetuz e, hartzen ditugu inkesta, inkesta guztiek, baina aldi berean inkestek diotek azkena adibidez, bai, e, alde batetik, bueno, e, boto emaile askok, laurden batek edo adibidez, e, araba eta, eta, gipuzkoan, oraindik ez dakiter ze boskatuko duten, mm geratzen da kanpaina, guk kanpainan, e, ez da bai datu nahi dugu neurriei buruz, e, zoritzarrez zarat asko, e, sortzen da, adibidez kasadoren hitzak, ziudadanozekin hitzekin, eta zarata horrek estaltzen ditu benetako eztabaidak eta programari buruz gutxiari gara hitz egiten orain. Hori da programari buruz eta jendearen e, egoerei buruz gazteak guztik ahaztuta eh, geratzen dira e, kanpaina honetan ez dira getzen, eta hor daukagu bi, bi gai nagusiak gainera eh, lotuta dihoa zela daukagu pentsinoak eta pentsionisten mugimendua eta eh, bestaldetik gazteen egoera, prekaritatea lanbalditzak, euren bizi, bizi proiektuak bai, ateratzeko zaitasunak Euskaik adibidez badu emanzipazio tasa Europako e, altuena hau eta urte edo, bai? eta orduan e, bi eztabaida hauek eh, lotu behar ditugu ze pensio duinak etorkizunean eta gu bueno pensio duinak izateko lan prekaritaren kontra neurri batzuk hartu beharko genituzke ja lehen bai lehen eta orduan hori izango da geurapuztua herritarrei azaltzeko zeinik diren neurri horiek eta herritarren lehentasunak eta eta reivindikazioak eh, konpontzeko neurriak ez zarata sortzen balda eta gorrotuaren diskurtzoa eta alako alako estiloa e, badaut eskunde kanpainakoa e, kezkagarria litzateke eta ez da guk ez ez gara sartuko ze gure gure proposamena dauzkagu eta guk gure kanpaina egin nahi dugu holan. Eta inkesta hori buelta emateko aldatoz e, apirilaren 14 e, Ba, kampaina betean esango dugu bai e, Pablo Iglesias eta baita Alberto Garzón ere Ibarrera. Bai, eta leku ere oso esanguratsua dira. Bai, bueno, simbolikoa da, eh, bai eta eta anegongo gara guztiok, ba, da ekitaldi berezi bat eta batez ere, bueno, eredu errepublikarra defendatzeko defendatzeko asmoz e, kanpaina izango da ekitaldi berezia eta gero kanpaina guk beste beste batzuk izango izango ditugu, bai, aurkezteko e, neurriak. Baina ekitaldi horretan Euskal Gaian nun geldituko dira? Eh, Eibarren aprilaren amalauan errepublika zitzein beharra dago, eta bueno, beste ama bost, egun dira, eta, eta denetarik eh, egongo da, eta denbora izango dugu, bai, e, Euskaditik elkarrekin podemosen proposamenak ai, aurkesteko eta eta defendatzeko, baina, bueno, normala den bezala, bai, guk ezatuan da, daukagun leia, eta orduan gure itazkari nagusia etorriko da, eta gainera konfluentziaren espazioa aurkestera eta proposamenak hori da normala da kanpaina batian. Pepe, zerretu egin da, zuek, Plaza Mayorren Madrilen e, proiektatu zuen irudi horrekin, Barcelona zen papelak agertu dira, non eta eh, espazio publiko, eraikin publiko batean. Hori, zilegi da, eraikin publiko batean, alako kanpaina egitea, kanpaina horren. Bai, da kanpaina egiteko beste beste modu bat, e, originala, baimen guztiekin nik dakidanez, eta oso kuriosoa da zergatik ezartzen duen eh, e, PP seantza den ez zeukan inolako harremanik edo relazioerik e, eh, horiekin eta e, intentsio argia da. Normala da zerretzea, ez? Ba, intentsio argia da <laughs> eta bueno, guztio guztio bakigu ba, zergatik ezartzen diren hainbeste ez oso impactua oso oso hondia izan zen eta eta kanpainaren helburu helburua zen bueno, gogoratzeko e, bueno, ze, zen nolako gobernua antola montatu zuen e, eh, rajoik eta zen nolako ustelkeria eh, sortu zen zorionez. Zaude gobernuan eta giure asmoa da gobernuan zeoteko berriro. Baina Katalunian adibidez, xingola eh, horiekin eta esku hartu dut eskunde bat zordeak eta zigor mehatxoak ere egon dira. Zue zigorrik espero duzue irudi horie proiektatzetik plaza maiorren? Espero, espero dugu ez ez, baimen guztiekin eh, egin ziren eta zentzurretan arazorik ez. Besta da, hauteskunde kampaino honetan, jo protagonista izan liteke dena zaratago, gaur egun bada, baina kontu gehiago atera litezke bilare joren inguruan eta protagonista izan liteke hauteskunde kanpainan? Ba, ez dakit, e, gertatzen dena bilare jorekin ba, gauza oso, oso kezkagarria da. Alde batetik, bai, alderdi baten kontra e, polizia politiko batek sortu zituen froga faltzuak eta edabide batzuei esker e, hori zarata sortu zuen eta alderri baten kontra, baina demokratikoki oso, oso keskagarria. Zerazken finean, hemen ikusten duguna da guztion e, eskubidea, guztion eh, segurtasuna kolokan jartzen da. E, gogoratu behar dugu bestaldetik e, biarejoaren agerraldia eskatu gendun kongresuan eta PSOek eta PPek eta Ciudadanosek esetz esan, esan zuen. Orduan, hemen falta dena da e, argitasuna, guztio jakin behar du, bai, ze gertatu den, eta eta argitzeko bide adako bide judiziala eta ikusiko du urrengo urrengo asteetan zertatuko den baita ere politikoki hori eskatzea e, hori mm, neurriak berriro gerta ez dadin ze oso oso oso oso larria da eta gainera ja e, mina eginda dago eta eh, Podemos kontra izan dako edo agertutako informazio askok, bai, proiektuari eh, kalte egin diote, argitasunez, baita ere Pablo Ilizasi, baina batez ere demokraziari, eta demokrazia batean ezin dugu onartu. Batzuk, bai, epel e, eh, egon dira eta entzundako adierazpen batzuk. Bai, Oso. Bai, badiru izan lapartak, handiago izan beharko lukela, eskandalo baten aurren delako eta gero, ez da, alari gertatzen, ez? Hori da, hori da, faltan, bai, botatzen duguna, ez da, batzuk zerbait esan dute, baina, bueno, epeltasunez, eta beste batzu iziltasunean geratu. Zerbait esan duten hartan, Grande Marlaska ministra, esan zuen erabat garri zegoela kontoa, baina gero jakin dugu, eh, etxe berrian, txalet horretan, dauden polizia kamerak ere, jakeatuak edo haietan eskua sartu izan dela. Bai, Dena ba. garbi dago, ala grande marlaskari ere erantzuk izune bat eskatuko diozue. Garbi, garbi ez dago, ez da, ze pasaden, pasaden barikoa, nokaz banago, Monkloako bai, informazio e, zuzendaria dimititu zen, eta atzo edo eren egun, bai, imputatua izan zen. Orduan, eh, ez dago, bat ere argit zekretatu zen, eta nola den posible etze, pribatu bat baten, bai, kamera bat jakeatuta egotea eta barne... Nezuek alderdi sozialistaren gobernuari begira zaudete momentu honetan? Haiek, orain grande marlazka da eh, ministroak, eta bere ardura da hau argitzea eta informazioa izan badu, informazio hori bai, edo, epa, edo epaitean, edo, edo politikoki erantzukizunen bat izan beharko luke. Bai? ez zarete dimisio eske edo, edo, edo argibide eske, hasi? Ez, berak dio dana konponduta dagoela eta ikerketa, bueno, e, martzan ipini du, baina ikerketa hori momentuz guk ez dakigu horretaz eh, ezer. Eta mm. argi dago, polizia eh, politika montatu zuten e, batzuek, oraindik ere, jarraitzen dute politikan. Ongi diozuzu, polizia politikoa deitzen diozu, baina beste asko polizia patriotikoa deitu bueno, diote, zergatik? Ba, izen, eh, beste izen bat, ze eh, hasi e, aziziren e, eh, Katalunian, ah, eta Kataluniako alderdi independentisten kontrako operazio bat, eta haiek bintzuten beren, burua izen hori, da, polizia patriotikoa, baina ezken finean da, da hori, ez da, estatuko, bai, montatuka polizia politiko bat, bai, Eh, alderdi batzuen kontra jotzeko jotzeko asmoz. E, gatozen gure gaietara eta gatozen eskumenen transferentzietara ere estatuta zu zer horrek ere aipatu duzu len e, eh, e, gogor aritu da oposizioa bai zuek baita EH bildu ere eskumenekin merkadeatzen edo azoka bateko salerosketan ari delako zuen ustez bai Euskal Herria eta baita Alderdi Sozialista ere. Baina gora zeinen ikusita eta eta berroi urte ze gertatu den eh, ikusita, baldago ba, beste modurik espaldin bada truke bat, espaldin bada e, eh, kompetentzia hori gurera ekartzeko, egon alda beste modurik? Bai, egon, beharko litzateke. Hau da, e, transferentzia guztion eskubideak dira. Ez da, gobernu baten edo alderdi baten bai e, gauza bat. Eta ezin dira hola negoziatu azken urteetan guk ikusi dugu. Eta hau errepikatzen da, eta batez be nola EAJ, eta orain bueno, alderdi sozialistak erabiltzen ditu transferentziak politika egiteko eta beren interesak, beren interes e, partidistak e, defendatzeko asmo. Asmos. Gobernu baten ardura, baita mengu gobernua, eusko jaularitza edo madrigo gobernuak, ardura izan behar da legea betetzea eta legea bete araztea. Transferentziak geureak, geureak dira. Eta nola bete arazten da legea? Ze badiru di dela, ezin dela bete arazi, ez da inorka agindu behar duen bete arazteko, baina badiru di Gobernu bate eta eta gainera hemen, e, euskaditik ikusita, lege edo lege bai laguntza guztiarkin. Gu behin baino gehiagotan, hemen legebiltzarrean baita ere kongresuan, eskatu dugu, bai, tanz transferentziak e, alik eta lastarren lehen bai eh, pasatzea edo izatea hemen e, Euskadin. Ez dugula e, onartzen da hori da, joku hori. Da, nola e, geratzen diren transferentziak e, gobernuak, Madriliko gobernuek momentuz, bai, ez dizkigutela e, ematen guk erabiltzen ditugu, eajotak egiten ekiten duena edo egin duena e, beti dani, da, bueno, negozetzen dugu edo investidura bat edo aurrakontuak truke, ez da, transferentzia batzuen truke. Hori ez da, bat ere justua, ez eh, eh, herritarroi, er, ez politikaki, politikari orokorrean. Ba, ez transferentziak dira e, Euskadiren, Euskadin daukagun eskumenak. Ez badira transferitzen, bueno, ikusiko dugu nola, legebiltzarretik nola planteatu, nola bideratu, nola erraztu lan hori. Baina, Baina lor praktikoan ez da oso eragingarri izan legebiltzarreko ere du hori, horrek koska badago. Nola egin hori eragingarri hori da? Nola egin da guztion guztion erronka, baina ikusten baldin badu alderdi batek erabiltzen erabiltzen erabiltzen transferentziak bai, bere interes eh, politikoa edo alderdikoiak e, izateko, etekinak ateratzeko, giuretzatoriz da bat ere justu eta gainera ez da batere ondo are gutxiago orai hauteskunde kanpaina daukagun aurrean eta etantza denez bixar edo bilduko da e, komisio hori, bueno, pues eszenifikatzeko beste lau transferentzia gai ekartzen dituztela Euskadira. Euren euren lana da eta horrez dago eh, zerbait berezirik eta ja ez da ezin da agertu eroi bat balitz bezala, bai, esan ez, bueno, Euskadira, bai, ekartzen ditugu eh, transferentziak eta gobernu gobernu bati, bueno, kendu dizkiogul, dizkiogula, bai, transferentzia horiek. Da, arazo politiko bat, estatutua, bai, bete egin behar da, eta zentzurretan dago adostasun nahiko zabala legebiltzarrean, eta hau eh, joku politikotik atera beharko genuke guztiok. E, gero beste mm, lehia bat badago, Euskal Bilduren eta Euskal Herri Jeltzalaren artean, Madreira begira, norri zan, erabaki garriagoa edo. Eta joko horretan Podemos non geldituko da? Euskadiko Podemos? Bueno, eh, adierazgarria nola orain eh, bilduk eh, defendatzen duen bere, bere eh, gaitasuna, ez Madrilen, ba, izateko eh, hori eh, mm, energia edo indargiago, Ah, azken urteetan argi zegoen, bai, ezkerabertzalek, eh, ezkerabertzalean jarrera zen zein zen, ezta? E, giure papera izango da hemen giure diputatuekin, eh, azken legegintzan egin dugun bezalan, bai, Euskadiren Eh, euskal gizarte agenda defendatzea. Eta guk egiten duguna da patzadas eta lasetasunez gure lana. Hortarto gainera guk ipintzen ditugu, bai, Unidos Podemosen, bai, diputatu guztiak, bai, hemen eh, lortuko ditugunak eta gero estatu, estatuan eh, besteak. Orduan, Unidos Podemosen diputatuak beti egongo dira euskal gizartearen agendaren alde. Eta hau da gure gure proposamena, ze azken... Ez ditzateko hau propio izatea Madrilen eh, talde moduan unidos bai, en barruan eh, podemos alduguk. Bai, eta hau ez negozia garri. Bai, eta eta berriro eskatuko dugu, bai, patxadele gintzaldian eskatu genuen bezala, eta da, giure, giure asmoa, gero, e, ikusteke dago, hori posiblia den ala ez. Baina, naiz eta e, talde propioa ez izan, hai, e, Euskadiren interesak eta Euskadiren e, gizartea jendak gu defendatuko dugu, ze azken lege gintzaldian, egin dugun besala ze. Ez, Euskal Gaiak egon dira, eta Unidos Podemosen e, babes osoa e, izan ditu, gora ezagun adibidez kontzertuarena, izan zen e, neurri bat, eta diputatu guztiek, Unidos Podemosen diputatu guztiek alde boskatu zuten. Hmm. Gure solaski dire hitz ematen.